Да си поговорим и за Пежо. Фамилията се индустриализира от 1725 година, когато Жан-Жак Пежо построил първата мелница. Всичко започва в малката община Ери Монкур в департамента Дуб, в мелницата Пежо. В местността Сукрате 1812 година – Жан Фредерик и Жан-Пьер Пежо получават разрешение от префекта на Дуб да преобразуват мелницата в фабрика за листова стомана за производство на триони и часовникови пружини и за полирана цилиндрична стомана. Те основават първото дружество Пежо през 1818 година е депозиран първият патент за производство на триони и той слага началото на нова ера. Производството на сечива, зъбците на триона напомнят зъбите на лъва, неговата сила, здравина, бързина и гъвкавост. Този образ така се налага, че още от 1850 година е изобразен върху трионите като марка на фабриката. Преди да бъде патентован през 1858 година, през ноември 1858 г. Емил Пежо регистрира емблемата на марката си, която представлява лъв с или без стрела. Основателите на фирмата, братя Пежо, Жул и Емил Пежо, се обръщат към Жулиен Блазер, гравьор от Франш Конте, за да направи логото, което да я отличава от конкуренцията – Лъвът се качва на колите на марката през 1906 година, но за това ще поговорим след малко. От 1840 година мелничката за кафе Пежо навлиза в домакинствата и отваря път за цялата гама домакински прибори, ютии, сатъри, шевни, перални машини, включително прочутата мелничка за черен пипер – произвеждана и в наши дни. Историята на Peugeot е не само история за автомобили. Разбира се, автомобилите са тези, които са направили компанията известна и, и позволяват да се изгради международната и репутация в тази сфера. Необикновената история за разрастването на индустрията на Peugeot дължим на Арман Пежо 1889 година е историческа за компанията. Произведен е първият автомобил Пежо, триколесно возило, с, създадено от Арман Пежо в съавторство с знаменитият специалист по парни двигатели Леон Серполет. Той представя на световното изложение през 1889 година триколесен автомобил, задвижван с парен двигател, по-късно Арман Пежо прозрява възможностите, които предлагат двигателите с вътрешно горене, след като се убеждава в успеха му, фамилията Пежо го подкрепя и така Пежо се е, превръща в един от най-мощните индустриални, едно от най-мощните индустриални империи в Европа и дори в света в следващите години.